全勝必至新日本プロレス春の最強戦士決定トーナメントニュージャパンカップ20182005年から開催され今年で14回目となる戦いの祭典は常に新日本マットで激動と希望を生み出してきたプロレスが 悲しみと痛みの中で青く熱い花を咲かせた春プロレのパワーは永遠に不滅です春男は後藤だ2009年2010年に続き3度目の頂に上り詰めた春苦しみの末 背水の陣で勝ち得た春ここから始まった内藤哲也革命の春このベルナに挑戦したいんだったらなニュージャパンカップ優勝してから来い 約束を果たした春男の根性を見せてやる以上そして2018年春16名の選手たちが熾烈で過酷な戦いに挑む一つの負けも許されないトーナメント戦己のパワー頭脳心を研ぎ澄まして春の頂に狙いを定める さらに頂点に達した者のみに開かれるより一層の高みへ向かう3本の道ネバー無差別級王座 IWGP インターコンチネンタル王座 IWGP ヘビー級王座いずれかの王座へ4.1両国国技館での挑戦を選択できる。 決勝戦は3.21新潟青俺長岡春の嵐が吹き荒れる激闘必至のトーナメントニュージャパンカー2018春男の座をつかみ取れ